Olá! Hoje irei ensinar a como se cadastrar no Clickers, uma ferramenta de aplicação de questionário em sala de aula. Primeiro, abra o seu navegador e então busque por Clickers na barra de pesquisas. Feito isso, clique nesse primeiro link. e vá em Cadastrar no canto superior direito da página. Há duas maneiras de se cadastrar. A primeira delas é logar com sua conta Google e a segunda é digitar o seu e-mail e sua senha e clicar em Cadastrar. É isso, muito obrigada!